Hi, uh, welcome back to my channel with Luis Association Vlogs Ngayon, it's uh, 11.56 ng gabi So, may, uh, tulog na yung mga kasama ko At uh, uh, ginawa ko to ang vlog na to para sa aking um, devotion So, sa aking devotion playlist sa uh, aking uh, YouTube channel na Luis Association Vlogs And um, bago tayo mag-start ay gusto ko munang samahan nyo kung uh, manalangin ng mixing panalangin so uh, linatipkit natin ang ating mga mata uh, Panginoon na pinapuri kita Panginoon uh, maraming salamat po sa uh, oras na to nagkaroon ng pagkakataon na uh, ng oras para sa iyo Panginoon upang magkaroon ako ng devotion sa iyo Panginoon ng uh, uh, meron akong ma-share sa mga aking mga followers dito sa YouTube at uh, sa mixing kwento na aking i-share at uh, lang uh, Bible verses uh, na aking i-share ay may matutunan at meron akong ma-share sa aking mga kaibigan, kapatid at uh, ilang mga kamag-anak at ilan sa mga tao, kahit yung mga tao nakakilala sa akin. Maraming salamat po. In this name pray. Amen so um, going back um, sabi ko nga kanina uh, this is my uh, uh, part ng devotion uh, playlist ko so actually uh, ito yung aking pang-apat na video for this uh, devotional playlist um, so sabi ko nga kanina binanggit ko ang um, laman ng uh, aking uh, vlog na to ay uh, magkukwento um, ako ng isang maikling kwento man lang na magpapakita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Diyos. So, uh, naalala ko, uh, isa sa mga favorite um, verses ko, lalo na nagsisimula pa lang akong uh, uh, mag-aral tungkol sa salita ng Diyos, ay yung Acts 16.31 So, na ngayon, hindi ko naman nakakalimutan yun. Although, ito may Bible akong nakaharap dito. Uh, from, ayan. So, uh, meron ako rito. Pero syempre, memorize ko pa rin yan. Uh, ah, Acts 16.31 ang sabi eh. Um, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Actually, uh, ayun yung nakalagay dito sa uh, version na to pero yung pinaka-memorize ko noon yung believe in the Lord Jesus and you will be saved you and your family um, ito ay napaka napakaiksing verse sa Bible na hindi mo wala sa isip ko noon nung uh, ginawa ko to uh, pag nami-memorize ko itong verse na to sabi ko kailangan tiwala lang ko kay Jesus Christ at ang uh, sino ang member ng aking pamilya ay masasave din so syempre ngayon padre de pamilya na ako uh, siya um, ito na yung kumbaga ano man ang paki pinaniniwalaan sinishare ko sa aking family yung glad na tulad niyan sabi ko uh, na kasanayan ko na na every part ng ano pagkisa sa umaga uh, bago kumain pagkatapos kumain uh, bago umalis sa bahay pagdating sa bahay ganyan uh, nagpe-pray muna which is ganun din ginagawa ng mga, anak, mga anak ko at uh, syempre yung asawa ko ganun din ginagawa minsan nga yung asawa ko pa nagpapaalaala na oh magpray muna mga kumain so yun so ngayon ang um, share ko ngayon ay yung isang um, ito may isang kwento lang na tungkol sa sabi ko ngayon uh, kapangyarihan ng Diyos uh, minsan kasi hindi natin alam kung gan um, paano natin uh, malalaman na kasi minsan maraming tao na hindi na naniniwala kaya nga yung kung naalala nyo meron ako share dati yung uh, the power of prayer hindi, hindi nagdadasal ng mga kristyano dahil um, mm, nahirapan sila maniwala kung ibibigay ba yung kanilang panalangin pero ito sa mga simpleng kwento na to eh nagkaroon ng konting doubt ang isang ang yung bida natin dito uh, na tungkol sa kapangyarihan ng Diyos so nailigtas siya dahil uh, naniwala siya sa Diyos uh, so simulan natin to so nung merong isang um, pasahero na nakasakay sa barko so uh, nag, hindi natin mabanggit ko anong klaseng barko to pero uh, basta pasahero siya tapos naglalakbay sa papunta sa kabilang uh, uh, kabilang ibayo then uh, kinab habang nakasakay sa barko kinabukasan nagkaroon ng uh, malakas na bagyo uh, malakas yung hangin nalalaki yung alon ang tumama sa barko kaya kaya syempre technically uh, hindi naman inaasahan lumubog yung barko so ayaw na ayaw na tumarin yun so may isang pasahero ang nakakapit sa yung sa isang kahoy na nagpalutang-lutang siya. So, syempre, di ba, pag lalubog yung barko, may mga kahoy naman yan. So, uh, ah, doon siya napakapit. Maya-maya pa, yung dumaong siya sa isang uh, maliit na isla at walang mm, nung inikot-ikot niya wala siya makita ng isang tao nandoon so tanging dala lang niya eh yung isang lighter so pamilya naman sa galaw sa mga naninigarilyo so ano yung lighter uh, pero syempre eh, ayoko naman sabihin na, na ako yung naninigarilyo uh, yun lang yung part ng ating uh, uh, kwento so sabi ng pasayero ng barko na napunta sa isang isla uh, Panginoon paano ako nito ngayon ni kahit isang pagkain man lamang ay wala akong dala. So, dun, dun, magdasal siya, pero may duda. Ah, uh, kumbaga, yung nagdasal siya na uh, humingi siya ng tulong sa Diyos, pero may pagdududa siya na wala, paano siya matutulungan ng Diyos. Kasi wala siyang kilala doon sa lugar na yun eh. So, sa simula, ang ginawa niya, gumawa muna siya ng kubo na maliit para may ba, may papagpahingaan siya sa so, maging shelter niya. So, gumawa siya ng mga kain na makikita sa isla. Uh, eh, Siyempre, marami ng mga kain doon. Uh, ah, kahit pa paano, uh, ah, yung mga bu- bunga ng kung ano-anong prutas, ganyan. Uh, yun, ayun kinuha niya. So, uh, ah, tsaka yung mga gulay so syempre kahit paano dahil pasahero na siya tsaka hindi naman siya ordinaryong tao na walang alam sa pangluluto so maya maya pa uh, nakagawa na siya ng pagkain para sa kanyang hapunan ah, kaya ginawa niya uh, niluto niya ito uh, tapos ang tangi yung lighter na daladala niya ay yung ginamit niya para makapagluto siya so nakagawa siya ng apoy so uh, nakagawa siya ng apoy uh, nakita niya kagad yung kapangyarihan ng Diyos kasi wala siya ibang dala kundi yung lighter lang nagpasalamat siya sa Diyos Lord salamat po dahil sa lighter na to nakaligtas ako so dito ba lang yung sabi ng kanya Acts 16.31 uh, ah, believe in the Lord Jesus and you will be saved you and your household so uh, mamaya natin mamagaling na tungkol sa household so you, yung you pa lang eh doon So, ganito yung naging routine niya ng um, isang halos isang linggo. So, kaya nung isang araw habang naghanap siya ulit ng panibagong uh, uh, pwedeng iluto, iniwan niya yung luto ni, uh, niluluto niya na natira uh, niya nung uh, yung kinaumagahan so yung tanghalian ng ano so pagbalik niya nakita niya yung ala yung niluluto niya ay alakan ng apoy pati yung kubo na ginawa niya na tinitirhan niya nasusunog na rin so nag-alala siya sabi niya tinanong niya yung Diyos so, uh, ah, Diyos ko uh, bakit kahit ba naman yung kubo ko eh uh, ginawa ko nasunog pa rin marang para na ako so um, syempre wala naman ako ang sagot ang pasahero na to tapos sa dasal na yun uh, pero ang hindi niya alam sa kabilang banda ito switch tayo sa kabilang ano kabilang scene uh, merong mga rescuer doon so sabi ng isang rescuer ah pare uh, may malaking usok doon sa banda ron no? uh, tara puntahan natin baka uh, ano nangyari doon tapos so, oh, sabi, sabi ng isa sige tara dali natin kaya yung uh, so fast forward nakarating dal uh, dalawang rescuer dun sa isla kung saan kinabibilangan ng yung pasaherong uh, napadpad doon uh, so, kaya yung eh, yun so in short ay ligtas so yun kaya kamanghamang ngayon kapangyarihan ng Diyos na nailigtas yung pasahero na yon dahil sa nagkaroon na sunog daw sa ano sa kubo nasunog yung kubo naging, naging palatandaan yon para makabalik ang uh, pasahero na yon sa kanyang pamilya so ayun na yung household eh naniwala siya sa Diyos na maililigtas siya sa, sa, ano, sa tamang panahon nadala siya, naibalik, nakuha siya dun sa isla yun, naibalik siya sa kanyang pamilya. Kaya sabi nga niya, napakabuti mo talaga Panginoon. Kung hindi mo pala sinulog yung kubo ko, hindi pa rin ako maka- mahanap. So, salamat. So, uh, so yun din, magtatapos ah, ang ating kwento. Uh, napakasimple yung storya. Ah na medyo rel uh, na related dun sa binanggit ko verse kanina yung favorite ko na Acts 16.31 inuulit-ulit ko believe in the Lord Jesus and you will be saved you and your household so salamat po sa panonood sa pagkikinig sa aking uh, maikling kwento tungkol doon uh, sa taong napadpad sa isla at nakaligtas dahil sa panangalig niya sa Diyos so bago natin i-end itong uh, video na to hinihiling ko na ipikit muna natin ang ating mga mata para manalangin Panginoon, maraming salamat po sa uh, pagkakataon na to, itong lesson na to na na naituro niyo po sa amin. Um, hinihiling ko po Panginoon na uh, ano man po ang uh, natutunan namin sa pagkakaligtas dun sa pasahero ngayon at uh, naging ilaw uh, para magkaroon tayo ng paniniwala sa Diyos mm, magkaroon kami ng paniniwala sa iyo Panginoon ay bigay niyo ng liwanag ang isip ng bawat isa sa amin maraming maraming salamat po at uh, sa, uh, umaasa po ako na bigay niyo po ako ng liwanag ng pag-iisip na uh, ng gabay uh, sa mga susunod ko mga ikukwento para sa share sa uh, playlist na ito maraming maraming salamat po in His name Amen So maraming salamat. Um, sana uh, nagustuhan niyo yung kwento na to o kung ano man yung ano, uh, masasabi niyo. Uh, uh, feel free to comment down below uh, yung ating uh, uh, sa comment section sa baba and uh, kung meron kayo isasuggest na uh, susunod natin pwedeng ikwento o anong verse eh gagawa natin ng paraan para ma-search ito. Uh, maraming salamat po at uh, kung hindi ka pa nakapasubscribe dito sa channel na to, click ang subscribe button uh, at hit notification bell at pakishare na rin sa ibang mga ating mga kaibigan. Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe.